hello and welcome friends pointer को लेकर के एक और वीडियो मैं बना रहा हूं यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है हालांकि वीडियो काफी है शॉर्ट चलिए डिटेल में भी वीडियो लेके आऊंगा इस पर लेकिन फिलहाल आपको बता देता हूं ये पॉइंटर की वीडियो है ठीक है और यहां पर इंट में लिख दिया इंट की तो कोई जरूरत ही नहीं केवल मेन फंक्शन हम बनाते हैं ठीक है और ये मेन लिखा हमने और यहां से इसको कंपाइल करवाते हैं तो ये कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं ये पॉइंटर है कैसे पता चलता है यहां पे लगा हुआ है स्टार तो यहां पे पीटीआर नाम से बनाया है और यहां पे लिखा है मैंने PTR is equal to address of num ठीक है और नम में क्या स्टोर है नम इंटीजर टाइप का है और इसमें क्या स्टोर है टेन स्टोर है ठीक है और फिर यहां पे लगाया प्रिंटर और value of num percent D करके हमने इसको प्रिंट करा दिया है और फिर यहां पे value of num using pointer तो पॉइंटर का यूज करके फिर वैल्यू ऑफ नम को प्रिंट कराया है ठीक है फिर यहां पर वैल्यू चेंज की है मैंने और फिर यहां पर नम की वैल्यू को प्रिंट कराया है फिर पॉइंटर का यूज करके उसी की वैल्यू को प्रिंट कराया है क्योंकि यहां पर हमने लिख रखा है एड्रेस ऑफ नम टी है यहां पे 10 है चलिए आइए इसको हम कंपाइल रन करवाते हैं देखते क्या होता है कंपाइल हो गया आप यहां से रन करवा देते हैं तो जैसे ही रन करवाया तो यहां पे देखेंगे कि नम के अंदर 10 स्टोर है ठीक है और फिर value of num using pointer 10 है देख सकते हैं और फिर value of num is equal to 20 यानी कि नम में क्या स्टोर है 20 स्टोर है और जब हम पॉइंटर का यूज करके इसको स्टोर करवा रहे हैं यानी पॉइंटर वेरिएबल में इसको स्टोर करवा रहे हैं यानी पॉइंटर का यूज करके इसको नम में स्टोर करवा रहे हैं तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो रहा है उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी ओके थैंक यू